звали воздушным шестой океан. И у неба уходит сюда, оторвавшись от суши. И также на выбранный курс их ведет капитан. С одной только разницы сос тревожит здесь ужин. Нам сверху виднее человеческой глупости риф не межамин, тайфуны страстей. С командами смет оживают старинные мифы. Мы гром и мол, меч на глупость людей. Остальные авиации прозвали убить. нам ближе жить и любить, но это винта. Опять от винта идут на подъем наши тушки. Не так уж красиво, к примеру, как миг или суд. В надежных руках великаны тихи и послушны. честь России несут Нас дальней авиации прозвали За то, что даль небесную сдали Пусть говорят, что тяжелы мы чтобы в ней не летай, а поем. Зато бы в ней